Got Yan demonyong paring ko. Hoy! Kau nakapagbarila sa amin, no? Ah. Maria Santissima, mga batang to. Ako, isang alagad ng Diyos, lang sa inyo? Dito nang galing ang sunod sulod ng putok. Sino pa gagawa ng kundi ka? Mga batang to. Wala akong nalalaman sa pagpaputok ng baril. Sino galing? Sino sa akala mong gagawa nun? Sino? Mga mang, mga mang, kayo'y nasa tahanan ng Diyos. Igalang naman ninyo ang lugar na ito. Galang! Huwag! Sige! Tama na yan! Abulin natin Oma, Tama! Bata! Bata! Don Segovia! Don Segovia! Don Segovia! Don Segovia! Crisanto, anong ginagawa mo rito? Tulungan niyo ako. Ang mama ko, ako pa ko. Bakit? Pinitay ng mga tulisan. Ano? Kawa na kayo. Tago niyo ako baka dumating ng mga tulisan. Crisanto, wala akong magagawa para sa'yo. Baka pati ako ay mapahamak sa mga tulisan. Sige, tumakas ka na. Takas na! Anong nangyari? Bakit nakatakas ang batang yun? Meron yung bumalik sa lubid! Habulin nyo, at huwag kayong babalik dito hanggat hindi nyo napapatay. Nardo, kilala ba ang batang... Hindi ho, ngayon ko lang siya nakita eh. Amang? Amang? Amang? Ah, aray! Dali natin sa bahay. Opo. Ingkong, Ingkong, sino ho yan? Huwag ka Sige, nang yeah. Kumuha ka ng dahon ng tangang-tangang, madali ka. amang, kailangan alisin to na mahilot kita. Hindi ko po maaari alisin to. Hanggang hindi... Pasensya ka na, Crisanto. Kung hindi saging, kamote lang kakain natin. Salamat. napakasakit pala ang sinapit ng iyong pamilya. Subalit huwag ka matakot. Habang narito ka, ay ligtas ka sa mga tulisang mahanap sa iyo. Tingkong, ang ibig mong sabihin, dito siya titira sa atin? Sir Crisanto, dumito ka na para may makatulong ako sa pagpapastol ng baka. Sige, kumain ka. Santo, talaga bang ayaw mong alisin ang lubid sa leeg mo? Hindi ka ba nasasaktan yan? Huwag mo naman pakilaman to. Sarili naman akong dahilan eh. Alam ko yon, pero mas lalo kang makikilala pag lagi mo yan suot. Spreda naman oh. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Siga, bantayan na lang natin mga baka. Sabilan! Sabilan! Sabas! Hindi ba yata bahay yung nandun sa baba na yan ah? Taga, taga! May puting kabayong mong dumarating! Kabayo natin na! Oo nga! bakit umita? Si Pichanto. Freda. Andun na eh. Nagugutom kasi ako eh. Ano ba makakain dyan? Ah, meron tayo kamote dyan. Sige, dala mo silang dalawa. Opo. Meron ba nakatira pa sa akin? Meron na. O tama na yan. Mamaya, pagdating nyo, may nakahanda na tayong hapunan. Santo, madali ka. Punta mo si Crisanto. Sabi mo magtago. Bakit to? Huwag ka na magtatanong. Itasapa ka na bumugtas. Madali. Takbo. Dali. Dali. sino tempat untuk marah. Oh, sino. <laughs> Senador Segovia, huli man daw at magaling ay nayahabol din. Etong kahulilihan sa mga Baltimore. Patakas siya, kaya sa ulo din naman. Binigyan mo ako ng alalahanin, Sabas. Akala ko, hindi na niyo matatagpuan ang batang yan. Iba akong mga ko. Maliit ang kabundukan para hindi namin siya makita. Nasisiguro bang hindi alam ng mga inupahan mong tulisan na ako'y kasangkot sa pangyayaring ito? Mahalaga sa akin ang iyong pagtitiwala. Ang pagkaubos ng mga Baltimore ay mananatiling lihim. Ang totoo niyan, iniwanan ko yung mga gagong yun sa labas ng bayan para hindi nila malaman kung saan ko dadali ng bata. At doon sila eh... <laughs> alam niyo na, kabayaran. <laughs> Hintayin mo ko rito. Palagay ko masisiyahan na kayo dyan. Sarang bata, ilibing mo sa malayo, sa labas ng asyenda. oh, eh, maraming salamat. Papa, sino ang batang yon? Siya rin ba ang bata nagpunta dito ng isang araw? Patay na ba siya, Papa? Oo, oh, iha. Pero, bakit siya namatay? Pinatay siya sapagkat lumabag siya sa batas ng mga tulisan. Batas ng mga tulisan? Armida, pumasok ka na muna sa iyong silid. Opo, Papa. Papa, anong ibig mo sabihin sa batas ng tulisan? Aristeo, maraming kahiwagaan ang buhay. Paglaki mo, saka mo lamang maunawaan na ang lahat ng ito ay para sa iyong kinabukasan. Itanim mo sa isip mo yan. Opo, Papa. Tama na, Freda. Alis tayo ngayon din. Baka balikan pa tayo ng mga pulsan eh. Yan na. Sandali lang. Bakit? May kukunin muna ako sa bahay. Sige, dali mo! gumamit ng baril kay Lolo to eh. May eh, bala ba yan? Eto, marami. Bahala na nga. Ayun na. Dahil sa pagkakapatay ng mga tulisan sa pamilya ng mga Baldemor, natitiyak kong wala nang ibang maghahabol sa kanilang ari-ariang lupa at bahay. At bilang kasosyo ni Don Ignacio, at dahil din sa laki ng pagkakautang niya sa akin, ako lamang ang may karapatan sa mga lupain niya, hindi ba? Malinis na malinis ang kontratang ito. Kahit saan man makarating, ang ginawa ninyong hakbang ay legal na legal. At kung kinakailangan tayo magpabuya sa mga kinaukulan, gawin natin. Kaya lamang, mayroong estipulado doon sa kontrata na si Sabas ang maring tumira ng pansamantala sa bahay ng mga Baldimor. Koreksyon! Koreksyon, Atorne, may pagkakamali. Aragon, Sacramento ang nakapirma sa kontrata at hindi Sabas. Hindi ko nalilimutan yan. Kaya lang, Sabas ang nakagawin kong tawag sa'yo. Papa, ang paborito mong alak. Aba, talagang itong si Aristayo ko maasahan. O ano, tatanga-tanga ka dyan. Ilapag mo. Ikaw nga naman ang tagal-tagal mo na rito, ang kupad-kupad mo pa. Sige, sa loob! Attorney, ngayon pa lang, ay pagdiwang na natin ang simula ng ating tagumpay. <laughs> Uminom tayo. Sa tagumpay natin. <laughs> Papa, bakit ka nagkakaganyan? Sinyo si Gobe, ano hmm, bakit mo? Ano bakit? Mau bakit, Papa? Madali. Papa! Papa! Ano nangyari sa inyo, Papa? Papa! Bakit? Ano nangyari sa'yo? Thank you. mo, Crisanto. Ay, pasang kumpul, oh. Barilin mo. Alam mo, Freda, ayokong gamitin ang katatagan ng puso ko sa mga balubat na yan. Matagal na rin panahon ng inintay ko. Alam ko na ibig mo sabihin. Paghihiganti na naman. Crisanto, hindi ko mayaalis sa yung magkimkim ka ng ganyang galit. Pero sa palagay mo kaya, makikilala mo Ang pagmumukha ng mga hayop nila matagal na nakaukit sa aking isipan. Napakalit ng daigdig para hindi ko sila makita. Hindi ka pa ba naliligayahan sa buhay natin? Tahimik, walang alalahanin. Kung kailangan natin ng pera, marami tayong baka. Mabibili naman sa ibaba. At saka, narito naman ako para tulungan kang makalimot sa iyong suliranin. Nasusuka na ang bis. Teka nga muna. Sabihin mo nga sa akin ng totoo, maganda ba ako o hindi? Yung totoo? Siyempre. Oh, maganda ba ako o hindi? Maganda na kung maganda. Sige, maligo ka na. At iyon tuloy ang mga baka yung pagbibili ko sa Changi bukas. Kasama ako? May pagbibili? Anong pinagbibili sinasabi mo dyan? Iniinis mo na naman ako eh. Basta sasama ako. Lagi na lang ako naiiwanan dito. Bakit? Pinahiya mo ba ako? O, ah, sige, kasama na ako kasama. Pili mo na yung mga baka. Sige na. Señora Segovia, dumating na ho si na Armida. necessario sarà Mida. Obligahan pa tingnan magandang doktora. Sa awa ng Diyos, nakapasa ako sa board, Papa. Kaya ngayon, may pagmamalaki ka ng doktor. sa kanyang pagbabalik, meron ang gagamot ngayon sa'yo, Papa. Pero mahigpit ako sa aking mga pasyente. Kaya kung ako magiging doktor mo, kinakailangan sumunod ka sa akin. At uumpisa natin sa pagtigil mo ng pananabako. Siyempre, aalisin mo na rin ang pag ng alak. Talagang pambira, Carmina. Lahat na lang pinagbawal mo. Eh, samantalang yun na lang ang bisyo ni Papa. Aristeo, kahit nung nasa Maynila ako, sinusubaybayan ko pa rin ang records ng Papa. Kaya alam ko makasasama at makabubuti para sa kanya. Yan ang gusto mo, iha. Masusunod. Ganyan. Eh, mabait ka naman palang pasyente, Papa eh. Alam mo, Excited na excited ako sa pag-uwi ko rito. Dahil matutupad na rin pangarap ko magkaroon ng sariling klinika sa poblasyon. Bakit kinakailangan magtayo ka pa ng klinika sa poblasyon? Eh samantalang dito maaari ka na maggamot. Aristeo, tungkulin na isang doktor ang paglingkuran ng lahat. Lalong-lalo ng mahihirap. Eh kung dito ako magtatayo ng klinika, sino pa pasyente papasok dito? Eh makita lang yung mga tauhan mo eh. Hindi natakot na. Ah, tama, tatalo niya. Siya kasi. Oh, oh, sandavam vadabe Pilihan pendere masih bermilya selamat papa Opo, iya, papa Thank you. Masyado mang mahigpit itong kahera mo kay Santo. Lipas sa kape, hindi man lang makatawad. Tawad naman kayo ng tawad eh. Ang napakabarat niyo. susunod kayo magtungo sa namin dadalhin. Ang mabuti pa, ingatan mo itong inahin mo. Baka sa susunod na pagbalik ninyo, siya na ang mapili. Anong mabili? Nabili na ho ako. Ano ba, hindi ka na masyari kayo mag-igmi. Nagbibiro lang yan. Eh, kasi. Sige na, Freda. Bili mo na mga gamit natin sa bahay. Ito, ano, maganda. sandali lang. Nagmamadali ka ba? Ade, lagi mo kasama yung magbabakang yan ah. Anong ba siya manong mo? Anong pakialam mo? Sandali lang. Nakausap ko, tatalikuran mo ako. Pinagmamalaking ba yun? Wala akong pinagmamalaki at pwede ba bitawan mo ako, bastos! Plata ka! Amoy baka ka naman! Amoy baka, ha? Stop! Sige, ito eh! Sige! Ah, wala yan! Bitawan mo ako! Oo, oh, may maintindihan niya. Nagbabarikan lang yan. Nandun na ako. Kayong dalawa talagang sadya ko eh. Importante lang. Sige, maupo ka. Ma! Anong kailangan mo? O anong nangyari dyan sa leg mo? Yan nga ang Thailand eh. Mang Martin. Kaya ako nagsadya rito sa inyong dalawa. Kailangan, kailangan ko tulong nyo. O Estong, kung malitan lamang ang lakas mo, huwag mo na nabalayan ang inuman namin. Kahit na bigyan mo kayo ng isang kumpaldo, kasalanan sa kural eh. Sa ko na, sa pastulan lang yon. Pero ito tandaan nyo, lahat ng makukuha nyo, kunin nyo. Pero yung babae, huwag nyo gagalawin. Sa akin lang yon. Para makagante ko. Yan na. Kilalanin mo akong mabuti. Ako ang kahuli-huli ang mo na nabuhay. Pero... Patay na ako. Ganyan ang pagkakaalam niyo. Ngayon. Naku. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang ibang pangkasamahan. Matagal na kami nakahiwa-hiwalay. Kami lang si Drone. Huwag mo, Lulin! Kahit na papano, alam mo kung nasaan sila. Saan sila? Hindi po ako nagsisinungaling. Si Maning Kaliskis na lang po ang alam ko buhay sa aming mga kasamaan. Saan ko siya matatagpuan? Sa bayan ng San Mateo. Kilalang kilala siya doon. Namimili siya ng mga ahas. Madalang, Tiago? Oo. Eh, ba't ko konti lang ang kamandag na nakuha dyan? Makamandag to. Ulupong gubat to. Marami tayong makukuha dito. To? Eh, hmm, kartado. Gusto pa akong ganin, ha? Huh. Oh, ito. Tignan ko to. Maaari ba magtanong? Ano yon? Ah, dito ba nakatira si Mang Maning? Ano ang kailangan mo sa kanya? Eh, bumibili pa ba siya ng ahas? Oo. Oh, may dala ka? Meron. Kunin mo. Ulitin mo makakuha ng maraming kamandag dyan, ha? Mang Maneng. Ah, may pinagbibili kong ahas. Saan andun? Andun sa labas. Hoy! Ako ba nagbibenta ng ahas? Ako nga. Dati ka na ba nagdadala rito? Eh, ngayon lang oh. Nabalitaan ko na mimili kayo kaya nagdala ako. Ano namang klaseng mga sindala mo, Aber? Mga ulupong ho. Ulupong? Aba, magaling. Pasok mo rito. Titignan ko. Halika. Lo, agad na. Tingnan mo nga yung kung gano'ng kalalaki. mag-iingat po kayo, mabagsiko yan. <laughs> Huwag kang magalala dyan sa bata kong yan. Sanay na yan. Kahit anong bagsik ng kamadag niyan, hindi natatalab yan. Ang maning, bata ito. Marami tayo makukuha dito. Maganda ah. Ah, ilan ba ito lahat? Ah, sampu ho lahat yan. Sampu ah? <laughs> Magkano gusto mo? Ah, ocho ang isa. Ocho? mo ba ako? Sa labas ang bilihan yun, tigapat lang eh. Kung gusto mo, kukunin ko yan. Galaw bawat siya. Uh, eh, wag naman ho. Eh, kamura naman ho nun. Eh, ang hirap uhulihin yan. Mahirap. Pasalamat nga, babayaran pa kita. Alam mo ba na walang dinala rito ang ahas na hindi ko nakuha? Baka hindi mo ako nakikilala. Ako, si Maling Kaliskes. Kaya nga ikaw hinanap ko. Eh. Tinuro ka sa akin ni Sidro. Sidro? Yung nakasama niyo nung araw. Ah! Si Pare Isidro! <laughs> Kamusta siya? Patay na siya. Eh. Patay na? Yun na nga ba sinasabi ko eh. Nung araw pa, sinabi ko na sa kanya, pag hindi siya tumigil ng kainom, mamamatay siya. Hindi ko sa kainom ang kinamatay. Sa bala. Sa bala? Sino pumatay sa kanya? Isang Balde mo? Teka, ang dali nyo naman makalimot, Mang Maling. Siguro naman hindi mo ito malilimutan. natin! Huwag! Natatakot ka rin palang mamatay, hayop ka. Marunong ka rin humingi na awa. Pero hindi kayo naawa sa akin pamilya na sila patay nyo. Wala akong alam doon. Napasama lang ako doon siya. Yung mga kumpare ko sila, magnumakan. Biniharan lang kami. Yung magnum sinasabi mo, saan ko siya makikita? Ah, ah, ang pagkakaalam ko, eh, hindi na siya umalik doon sa fu fulunduhat. Maawa ka sa akin. Wala naman akong kasalanan talaga ron eh. Kung gusto mo, lahat ng ahas mo, babayaran ko kahit tingin sampu. Mawag sa akin! Huwag mo patayin! Wala naman akong kasalanan eh! Wala talaga! Wala akong kasalanan! Oy! Oy! Oy! Oy! Oy! Naku! Sorry mo na! Naku! Agay na! Agay! Agay! Naku nanay ko! Ay! Ay! Ali, ali. Artigas! Ah! Padre, gusto ko sana mangumpisal pero hindi ako marunong. Hindi ka marunong? Bakit? Ngayon ka lamang ba mangungumpisal? Hindi naman o. Pero matagal na o eh. Nakalimutan ko na o. Santísima Madre de Dios. E di isang budel ka na ang kasalanan mo. Bueno, hijo. Ikumpisal mo. At wala kang kaliligtaan, ha? Ba't ina yung kaliit-litan mong kasalanan, sabihin mo? Uh, ah, padre, tatlong tao na po napatay ko. Eh. Ano? Tatlong? Maria Santissima. Kaya nga ako namumampisal eh. Hindi papatayin po ako. Sus Maria Josep, bata ka. Hindi ka na ba nangilabot sa pinagsasabi mo yan? Hindi mo ba alam na ang pagpatay sa iyong kapwa ay labag sa kautusan ng Diyos? Alam ko po, Padre. Ngunit kayo man nga sa aking katayuan, maaaring gawin niyo ang aking ginawa. Iho, ako isang alagad ng Diyos at hindi ko magagawa yung sinasabi mo. Huwag sana kayong magalit. Kaya nga ako na pa rito. Ay upang ihingi ng tawad sa Diyos ang aking mga kasalanan. At tuloy isang guni sa inyo, kung makatarungan o hindi ang aking ginawa. Kayo lamang po ang maaari kong pagsabihan ng aking problema. Iho, ako ang binigyan mo ng problema. Tatlong tao na kamong yung pinatay, paano kita mabibigyan ng absolusyon? Ang pumatay ay isang kasalanang mortal. Ang tatlong taong pinatay ko ay mga tulisan. Binitay nila ang aking mga magulang at kapatid. At yan po naghahap dito mismo sa lagot na ito. Sa punong kahoy. Sa labas ng simbahang ito. Ang katotohanan po ay kabilang ako sa mga bibitay. Ngunit may nagmalasakit. Binaril ang lubid kaya ako nakatakas. Santo. Naunawaan kong yung damdamin. Ngunit ibig ko lamang ipaalala sa iyo na mayroong Diyos na siya lamang may karapatang maglapat ng kaparusahan sa sino mang nagkasala sa Kanya. Sa nangyari yun, ako bilang alagad ng Diyos ang nagsusumamo sa iyong huwag mo nang dumisa ng iyong mga kamay sa binabalak ng paghihiganti. Huwag mong papaghari ng puot sa iyong damdamin at manalig ka sa katarungan ng Diyos. Patawarin niyo ang pag-isip ang tiyamayan magkaroon ng buwan puso ko para magpatawad. Crisanto, kung si Kristong tumanggap ng katakot-takot na pag-aalipusta at pangaapi sa mga taong nagpahirap sa kanya ay nagpatawad, ang tao pa kaya? Ang lubid niya sa leeg mo, ang siyang nagpapagunita sa iyo ng iyong malalim na kahapon. May ibsa ng dinadala mong sama ng loob kung aalisin mo yan. Alang-alang sa pagbabalik loob mo sa Diyos at alang-alang sa paring nagbigay sa'yo ng pangalawang buhay. Maaari ba? Padre, Nandyan ho sa ilabas si Doktora Carmela. O, oh, sige, papalitin mo. Doktora, inaantay mo kayo pa dito. Magandang umaga, Pangasinan. Magandang umaga, Anita. Tuloy ka. Salamat. Ah, siya nga pala, pinakikilala ko sa si... Delphine Poblete. Pamangkin ako ni Padre Simon. Ah, ah, oh, siya nga pala. Ah, siya ang aking pamangkin at ah, kararating lang niya buwan sa Manila. Ah, D- ah, eh, Delphine, ah, si Arvida ay ang anak ni Senyor Segovia. Kamusta po kayo? Mabuti ko naman. Maupo ka, Arvida. Maupo ka. Sandali lang, Delphine. Ano may paglilingkod ko sa'yo? Eh, kasi ho, nagbukas ho ako ng klinika sa bayan. Eh, pakikusap ko sana sa inyong pagmimisa sa linggo na pakibanggit lang ho ninyo sa sermon nyo na bukas ang klinika ko para sa lahat, lalong-lalo lang sa hirap. Magandang balita yan. At alam kong maraming maliligayahan sa gagawin mong pagkatawang gawa. Maraming salamat. Yak na maraming matutuwa pa. Walang gastos, libre. Pero kung ako naman ang tatanungin eh, Napakalaking katarantaduhan yan. Teo, Teo. Uh, Aristeo, ipinakikilala ko sa iyo ang pamangking kong si Delphine. Aristeo. Oh, tayo na, pinasusundo ka na ni Papa. Magpapaalam na kami, Padre Simon. Baka mo akong alam mo? Uh, ah, Delphine. Uh, pamangkin ko. una nagdampunta kabayo. Malaking kawaga pinagkaloob ko sa iyo sa iyong kasalanan. Ngayon, malakas na loob mong pagparito para ako sumbatan. Kaluwagan? Kaluwagan ba pigipitin niyo kaming maliliit at ilitin na aming lupang sinasaka? kung kami maatraso ng pagbabayad? Tara! Wala akong paraho makipag-usap sa mga soberbiyang tulad mo! Bibigyan kita ng 24 hours ng praso. At kung di ka pa makabayad, Dito ka mag... nag Matagal na akong takot doon, Segovia. Pero bago mo ako patayin, mamamatay ka! Mamamatay! Walang ya! Talaga parang papatayin mo ako pag nagkaroon ka ng pagkakataon. Dahil siyang buhay ng matapang. porkin doktor ka na eh. Lahat ng gustuhin mo, masusunod. Sobra ka na, ha? Ah, eh, ito, papa. Pangaralan nyo nga ito si Charmila. Hindi porke doktora na siya, hindi ko na siya maaaring pangaralan. Tumigil ka na nga dyan. Pa, Papa, ginagalang ko si Risteo bilang isang matandang kapatid. Pero kung pagmamaramot at pangapi sa mahihirap ang ituturo niya sa akin, hindi nga kami magkakasundo. Ano ah, naman pinagtatalunan niyo? Sa lahat ng doktor, pambira ito si Armida. Magtatayo ng klinika sa bayan, libre. Tingnan niyo, Papa. Paano niyo mapabawi pinuhunan niyo sa kanya sa pag-aral? Tingnan mo, tingnan mo kung magsasalita pa pa. Kahit na konti walang pagmamalasakit sa kanyang kapwa. Oy, oy, Armida. Pinagmamalasakit ako sa lapin ni Papa. Bato ba ang ginastos sa'yo ni Papa? Sa pag-aaral? Oy, kumahirap tayo. May tutulong ba sa atin? Eh, kaso nga, hindi naman tayo mahirap eh. Papa, kung ako ba'y makatutulong sa mga kababayan natin, tututol ba kayo? O, Armida, ang uh, salapi ay haligi sa buhay ng isang tao. Mahalaga yan. Kung mahirap tayo, hindi ka nakapagtapos ang karara, uh, minahal ko ang salapi. Pati ba naman kayo? Marion Pomeron uh, uh, Rochelle Chapelot bakit? Andiyan ba si Tata Magno? Tata Magno? Hello, Jose. Ano balita? Kumusta si Maneng? Sama ang balita. Patay na ho siya. Ha? Sino pumatay? Yung lalaking may suot na lubid sa leeg. Hindi ko nga ho eh. Sure akong huling lalaki sa angka ng Baltimore. Halika nga rito, pag-usapan natin. Oscar, pakay mo nga ako sandalat naman po. Kasota. Hindi na pwede ang paking yung karding. Ano hindi pwede? Ang laki na natatalo sa akin ah. Wala tayong magagawa. Yan ang utos sa amin eh. Bakit? Bakit? Yung mga bata mo, ayaw ko papakihin eh. Alagang hindi na pwede. Yun lang huling pake mo, hindi pa nababayaran eh. Doy! Liga, liga, liga! Bitiwan mo ko! Wala ka ng pera! Eh! Ano ako! Ano ba problema? Eh, pake ng pake. Yung lang dating utang, hindi pa nababayaran. Okay, Berting. Ang magaling nung sigurol, tumitigil kung wala ng pera. Kung gusto mong bumawi, umuwi ka't kumuha ka. Ha? Che! Che! Senyor Aristeo, pwede mo ba makautang para makabawi naman ako? Eh, tarantado ko pala. Magsusugal ako. Bubisitin mo ako. Didibdiban kita riyan eh. Alis na riyan! Gago mo ito. Ruby City ng araw ko. Tama ka. Tumutulak, kumakabig, pero mas malamang ang kabig. <laughs> Delpin, tuloy ka. Aba, Delphin, mukha yatang naligo ka. Magsusugal ka rin ba? Uh, wala akong mapaglimangan. Nainip ako sa kumbento. Nagtanong-tanong ako, nabalitaan ko may sugalan dito. Uh, alam ba ni Padre Simona dito ang punta mo? Uh, siya nga pala, siya si Aragon. Siya ang pamangkin ni Padre Simon. Eh, siya may-ari na sugalan dito. Kamusta kayo? Karangalan ko maging panauhin ka. Ang lugar kong ito, bukas sa lahat ng oras para sa'yo. Salamat to. Oh. Asahan nyo basta't nagkaroon ako ng pagkakataon. Dadalaw-dalawin ko kayo rito. Hihintayin kita, Dalpin. Siya nga pala, Aristayo. Huwag sana makarating kay Padre Simon na nagpunta ako rito. Eh, bakit natin pararatingin pa? Ah, Dalpin, ano bang sugalang nilalaro mo? Meron akong kwako, poker, naro ng monte. Aba, siyempre Aragon, doon sa malakas. Sa monte. Eh, magmamonte na rin ako. Aragon, lagay mo siya sa promera pila. Ay, na. Ah, Ginoon Reyes, bari bang pagbigyan natin ating panahon, Senyor Aristeo? Para ko, oo, oh, pwede. Ah, Aristeo. Oh, salamat. Buka, dito. Oh. Diretso nga ito, ah, Sota. Senyora, meron na tayong panahon ngayon lang gabi. Sa akin yan, sa akin yan. Dito mo ilagay. Ah, Delphin, dito ko maupo. Oh, Virgo. Salamat, ha. Oh, ah, batakin na, oh. Oh, sige, magre-regla muna ako. Batakin mo na muna. Oh, Aragon. Bigyan mo akong lote sa libo, ha? O, ikaw, Dalpin. Magkano kailangan mo? Ah, magpapalit lang ako ng limandaan. Oo. Oh, ah, Juana, kumuha ka ng pitsa. Wego. Wego, sana. Uh, ah, Ano nga to? Ay, ah, ito, sa kanto. Sandaan nga sa tatlong sopa. Magno! Ah, sige, magbantay ka rin sa itaas. Ano, Magno? Ang tagal natin hindi nakikita. Ano, magsusugal ka ba? Masamang balita eh. Napatay na si Kaliskis. Paano mo nalaman? Nabalita sa akin ang dati niyang tauhan. Kitang-kita ro niya. Pinatuklaw sa ahas. Wala tayong pakialam sa pagkamatay ni Kaliskis. Alam mo naman taong yon, maraming kagalit. Baka niloko niya, pinatuklaw siya. Eh, yun ang negosyo niya eh. Hindi mo ako naintindihan eh. Ayon sa nagbalita sa akin, Baltimore daw ang pumatay sa kanya. Baltimore? Mario, alam mo namang wala tayong tinira sa mga angka ng mga Baltimore. Paano yung tao may lubid pa sa leg? Baka yung pang ginamit natin sa pagpigti. At saka ayon sa nagbalita sa akin, nadinig niya, dinig na dinig niya na sinabi ng tao na si Rawan ang titirang Baltimore. Puro kalukuhan yung mga binabalita mo. Ka Rantaduhan lahat yan eh. Mabuti pa umuwi ka na. Kalimutan mo lahat. Paano kung... Wala tayong kaugnayan sa pagkamatay ni Kaliskis. Naintindihan mo? Ngayon, para maalis yung nervous mo, ang takot mo, umakyat ka sa taas. Magdebersyon ka, magsugal ka, hinti ka eh. Mayaman ka na raw eh. Hindi, ko. Kung ayaw makinig sa akin, tiyan ka na. Captain talaga ni Delphin. Kinakailangan siguro sa'yo na ako sumunod. Eh. Alisin na itong reglan to. O sige, doon ka na sa buwela sumunod. hindi ho ako maaaring magkamali. Senyor Sigobla, katunayan nga ho eh, pinakita ko pa sa inyo bangkay ng bata. Ganun pala eh. Bakit kinakailangan balita ang pakipapa mga kalukulang yan? Binibigyan mo lang siyang problema eh. Basta kasangkot ang papa mo, lahat kararating sa akin, nanding makarating sa kanya. Mahal ko to, maaaring hindi. So, dapat tayong mag-ingat masalanang balitang yan. Timer. pagod lang. Kaya nyo, bibigyan ko kayo ng pagpakalma. Nurse, pasok muna sa salon. Ako, ang dali na mo ah. Ang maraming pasyente. Magandang araw siya, Rugida. Delphine, napasyal ka. May may tutulong ba ako sa'yo? Uh, wala. Ah, kala ko may sakit ka eh. Sir, napunta ako rito ni Padre Simon. Padre Simon? Bakit? Eh, sila bibigay siyang problem. Pero? Tama saan to? Pero, kasi napag-usapan ka namin, Padre Simon, sa ginagawa mo. Ang pagtulong sa mga maliliit at nangangailangan. Ang sabi pa nga niya eh, ang kailangan ng bayang ito ay mga taong katulad mo. Kaya naisip niya na mga ngailangan ka ng tulong Ay, ipagpatuloy mo yung pagkakawang gawa. Pakisabi mo kay Padre Simon na maraming maraming salamat. Salamat din sa iyo, Bensin. Tutuloy na ako. Sandali lang. Kasi gusto ko sana makilala ka ng papa ko eh. Para malaman naman yung may mga taong tumutulong sa akin. Magiging karangalan ko ang Di, hintay mo na ako. Sabay na tayo pumunta sa bahay. Tatapusin ko lang to. Sige, maupo ka muna. Napaaga kaya yata ng uya. Ah. Hindi ba, mami, ang alas 5 ko pa nagpapasundo? Kasi pakikilala ko si Delphine kay Papa, eh. Aristeo. Tayo na, Delphine. Ano nangyari sa'yo sa tugal kagabi? Natalo lang ng konti. Sabi ko na nga ba eh. Sinusuway mo mga pinagbabawal ko sa'yo. Ayos na lang. Lalo na siguro pag wala ko rito, ano? Panay ang inom mo. Bakit ba karoon ng botelya dyan? Marta? Pasok mo nga ito doon. Tago mo, ha? Pa, may pakikilala ko sa'yo. Delphine? Delphine, ang papa ko. Pa si Delphine, yung pamangkin ni Father Simon. Magandang araw po sa inyo. Ah, Delphine, maupo ka muna. Bago ka sa uh, lugar na ito, tara taga saan ka? Maynila ho. Nung namatay ng aking mga magulang, eh, pinatawag ako ni Padre Simon. Kaya dito muna ako nagbabakasyon sa inyo. Ah, Bakasyonista siya, Papa. Pero ang talagang dahilan kung bakit dinala ko siya rito, eh para malaman mo namang may mga taong bukal ang loob sa pagkakawanggawa. Katunayan nga, 1,000 libong piso ang binigyan niyang tulong para sa klinika ko. Eh, ah, hindi galing sa akin yun. Galing kay Padre Simon. Maraming salamat sa uh, tulong mo. Umasa akong mauwi ka sa'yo kung pagbabakas ka. <laughs> Marahil nga ho. At kung papala rin, baka ho dumating ang araw, magantaga na rin ako sa inyo. Mukha mo, ma maulaga mo, kabuhayan mo. A ano ba ang uh, negosyo mo? Baka ano, malit na puhunan lang. Binabala ko nga hong mamili ng lupa dito sa lugar ninyo. Ang sabi sa akin ni Padre Simon, nung kabataan ninyo, eh halos kontrolado nyo lahat ng lugar dito. At kayo rin ang may-ari ng pinakamalawak na lupain dito. Ay, totoo yun. Pero ano naman ang dinulot sa kanya ng sobrang kapangyarihan? Eto, sakit. Wala nang sagisa ng mga sagabi. Ah. Kapangyarihan. Kung hindi nga alam ba ako kasakit, lahat ng lupain dito sa, sa Vicente maging akin. Yan ang pangarap ko. Talas at siya, stayong walang tupag, kundi puro sugal. Patama na. Tataas na naman ang presyo niyo eh. Mabuti pa magpahinga na kayo. Marta? Marta? Ipasok mo nga papa sa loob. Ah, pasensya ka na, Delphine, ha? Kasi basta pinaalala mo kahapon niya, lagi maintang ulo niyan eh. At ako na naman ang pinagdiskitaan. Talaga yung matandang yan eh. Wala nang kininita kung hindi aking pagsusugal. Hindi tuloy ako manalo eh. Kasosyo ka naman ng mga ragon, di ba? Bilang operator ng kasino. Oo, pero kalabang ko rin ang baka. Yan ang isinasama ng loob ni Papa eh. Mas malaking pinatatalo mo sa sugal kaysa kinikita mo. Wala ka nang pakialam sa pagsusugal ko. Bakit? Parang ba yan? Amida, Mahiya ka naman. sa'yo. Ah, hindi na ako magtatagal. Papaalam muna ako sa inyo. Ihahatid na kita sa labas. Bakit kailangan pa siya atin? Hindi niyo ba alam palabas? Armida, Aristeo. Siguro may kursanada sa'yo, Halpner. Ang dumi ng isip mo, no? Anong marami? Tandaan mo ito. Pag bumalik dito yan, gugulpig yan. Sino naman ang mag-aakalang magbabalik ka pa? Ang dati na yung bahay na ito. Ngayon may isang pasugayan na. Paano nangyari yung patas niya? Malabo na sa akin ang mga pangyayari. Hindi ko na matandaan. Siya nga pala. Huwag ka nang bumalik sa pasugalang yun. At umiwas ka sa mga Segovia. Lalong-lalo na kay Aristeo. Bakit mo? May kinalaman. Ewan ko, Crisanto. Basta't ang nalalaman ko'y magkasosyo sa pasugalan si Aristeo at si Aragon. Tinatanong ko sa inyo, Padre Simon, ay kumikinalaman ang mga sigobe sa pagkamatay ng aking pamilya. Hindi ko alam, Crisanto. Gabi na. Ang mabuti pa ay magpahinga na tayo. Coman? Sorry, ano? Masyado ka nervyoso, Magno. Dahil basta nabalitaan mong buhay ako. Sino ka? Hindi kita nakikilala makikilala mo ako. Totoo nga. Paano? Paano ako nabuhay? Marahil niloob ng kapalaran. Nabigyan ako ng pagkakataon para singilin kayo sa inyong pagkakautang. Patuwarin mo ako. Patawarin mo ako. Sumunod lamang kami sa utos ni Sabas. Inupahan niya lang kami. Sino yung Sabas yan? Hindi ko siya lubos na kilala. Nung matapos na kami bayaran, nawala na siya. Hindi ko siya nakita. Wag! Sino yung Sabas yan? Ang pagkakaalam ko, siya nagpapalakad ng pasukaran sa San Vicente sa inyong lugar. Ang ibig mo sabihin siya, Hagun? Oo. Oh. Magandang umaga sa inyo, Padre Simon. Crisanto, may patay na naman palang naganap kagabi. At ang balita ko'y dinalang bangkay sa kasino ni Aragon. May kinalaman ka sa patayang yun, hindi ba? Ang nagawa ko po'y katuparan lamang ng aking pangako. Nabigyan ng katarungan ang kapihan nila sap ng aking pamilya. At hindi mapapanatag ng aking loob, Padre Simon, hanggat hindi ko natatagpuan ng utak. Ang utak na siyang... Crisanto. Nakasulat sa Biblia na sinumang magtanim ng paghihiganti sa kanyang kapwa ay mararanasan din ang paghihiganti ng Panginoong Diyos. Lumabag ka na sa kanyang kautusan. Taragdagan mo pa. Anak, ang pagpapatawad ay dakila. At ang nagpapatawad ay tinatamasa ang pagpapatawad ng Diyos. Sa daigdig na ito, ang pangalan lamang ng Diyos ang sinasamba. Hahangarin mo pa bang sambahin ang ngalan mo ng mga taong nagkasala sa'yo? may papayo ko sa inyo mga Aragon, eh, kalimutan nyo na lang po yung nangyari kagabi. Pag-epekto ho ng ineksyon na ito, papanatag ang loob nyo. Paano ko naman malilimutan ang nangyari kagabi? Diyos ko po naman, Panginoon. Sino naman ang hindi mabibigla na makakita ka ng isang bangkay sa loob ng iyong silid? Yan ay isang banta na ako lang susunod. Bakit? Sino ang nagbabanta sa inyo? Ba, mga Baltimore. May kinalaman ho ba kay Dot? Wala! Kaya ako nagkakaganito eh. Eh, wala naman ho pala eh. Kalimutan niyo na yon. Maigi pa, umuwi na ho kayo at magpahinga. Huwag niyo lang ho kalilimutan yung mga gamot na binigay ko sa inyo, ho. Maraming Ayun na ho. <laughs> Wala ho nga naman. Nurse, Ayan. pakisamahan mo pa sa labas. Wala na ho yan. Kalimutan niyo na. Sige. Sige, ingat ho kayo. ah. Ah, Delphine, kanila ka pa ba? Hindi, kararating ko lang. Ah, mga ragol. Ah, may sugal ba mami ang gabi? Awan. Kawawa naman si mga ragon. Matinding nervous ang inabot niya kagabi eh. Naroon ako sa pasugalan kagabi na nangyari yun. Para sa akin, kung wala siyang kasalanan, hindi siya dapat matakot. Yun yung sabi ko sa kanya eh. Pero hindi may ialis yun dahil matanda na siya. Ah, may kailangan ka ba? <laughs> wala, nadaan lang ako. Ah, sige, sandali lang ha. Ah. Tatapusin ko muna sila. Totoo ako sabeli Sabah isang Baltimore lamang ang babaeng gumawa ng papatayan niya. Pero pa, pa, paano mabuhay um, ang batang yun? <laughs> Kung buhay man siya, Papa, eh wala kang dapat ikanerbiyos. Tutal eh, si Sabat lang naman ang nakakalam na ikaw ang utak sa pagkakabitay ng mga Baltimore. Eh. Ah, kung ba, mahal, si Sabas, ah, susunod, ah, patayin. Eh. Papa, baka si Sabas ang pinuproblema mo na baka isigaw ka. Ililipit ko siya para manatiling limang lahat. Wag. Wag ako sa'yo matagal ko nang uh, subukang uh, kukatapat ka ni Summers. Ah, senyorito, o bakit? Senyorito, pinauwi ako ni senyorita. May kasama siya. Sino? Yung lalaki nagpunta rito isang araw. Masyado kang sub-sub sa trabaho mo, Armida. Kailangan pamisa-misan, tapunan mo ng panahon ang kagandahan na kapaligid sa'yo. Kapag kukunti nagpapagamot sa akin, marahil mauwili ako sa pamamasyal. Pero kung ganito namang maraming pasyente... Walang katapusan yung pinasok mong pagkakahong gawa. Tulad kanina, napansin ko, hindi lang pala mahihirap ang ginagamot mo, pati ng mga mayayaman. Delphine, hindi papasukin ng mayayaman ang klinika po. Eh, bakit yung nakita ko kanina? Yung taong ninenervyos? Ah, sa mga Aragon, Dati namang mahirap yun eh. Kaya lang siya umaman dahil sa papa ko. Tawaan ba siya ng papa? Ang natatandaan ko, katiwala lang siya nun sa asyenda. Pero ang pinagtataka ko, bigla siyang umaman mula nang magkasakit ang papa ko. At ngayon daw, doon siya nakatira sa dating bahay ng Baltimore. Ang balita ko, ang mga Baltimore, ang tanging kaagapay sa kayamanan ng iyong papa. Ngunit, malagay mo sinapit na magpapamilya ngayon. Oo nga. Ngunit bata pa ako na nangyari mga bagay na yan eh. <laughs> alam mo, Delphine, ilang araw pa rin nilagi mo rito. Pero alam mo na yung mga bagay na yan na ah, pag-usapan lang namin ni Padre Simon. Hoy, Armida. Tungkulin mo lang siya, doktor. Ang ipasya lang kanyang pasyente. Pinaghirap po kami paghanap sa iyo, ah. Bakit? Nagbili naman ako sa klinika kung saan ako magpupunta. Mangangatwiran ka pa. Hindi ba kabiling-bili na sa iyo ni Papa? na huwag kang sasama kahit na kaninong lalaki. Sige, we! At ikaw naman lalaki. Kabago-bago mo lang dito, gusto pang manilo ng siya, si Gobya. Aris kayo! Aris kayo! Huwag! Utang na lang! Magkikita pa tayo. Ah. Senyor Segovia! Senyor Segovia! Naku po, Diyos ko, mamamatay po ako, Diyos ko. Pero ayaw ko. Ayaw ko patahimik na aking puti. Hindi ko malaman kung ano kong gagawin. Ako na susunod na mga Baltimore. Tulungan niyo ako. Ayaw ko pang mamatay. Ayaw ko pang mamatay. Kaya nga namin pinatawag eh. Para matulungan ka. Sige, inumin mo ito. Bakit ganun na lang ang takot mo sa Baltimore yan? Naniniwala ka pa bang buhay yan? Bakit ako hindi maniniwala? Pinatay ng lahat ang mga tulis tulisang inupahan ko. Hindi pa ba sapat ang katibayan? Hindi ba lang ako hulugan? Ako na susunod. Matanda ka lang siguro. Usapa, kung uh, natatandaan mo pa, ayos sa mga inupahan mong uh, tulisan, विचारावं वाचा ligtas ni Padre Simon. Tama! Si Padre Simon! <laughs> Siya ang tanging saksi nung makatakas ang bata. Posible rin. Ay pinakikilalang pamangkin ni Padre Simon na si Dalpin. Ay walang iba. Kung hindi, kawali-ulan sa mga Baltimore. Kuy, sabihin ng kaulo lang ito? Nasaan si Crisanto? Crisanto? Wala akong nalalamang Crisantong nakatira rito. Sino ngaling? Si Delpina ay walang iba kundi si Crisanto Valdemar na pinakilala mo sa akin pamangkin mo. At alam ko rin na ikaw ay may kinalaman sa kanyang pagkakaligtas nung siya ay bata pa. Lahat siya! Di ko alam kung anong sinasabi mo. Saan siya may tatagpuan? Di ko alam. Di ko alam. Saan? Saan? Saan? Aragon. Hmm. Tama na yung Aragon. Makakasama yun sa'yo eh. Malis ka dyan! Halika na, pahinga na tayo. Umayos ka, sabi! Sabas. Crisanto Valdemar. Valdemar! Ikaw! Patawarin mo ako! Huwag mo ako patayin! Patawarin mo ako! Wala kami naalitan ng iyong ama. Inupahan lang ako. Nasilaw lang ako sa mga pangako. Ang bahay na ito ay inyo. Isasoli ko sa iyo. Isasoli ko sa iyo. Patawarin mo lang ako. Sinong taong mo pa sa inyo? Si Senyor Segovia. Pinag-imbutan niya ari-ari ano, ng iyo, mama. Inupahan ano, lang niya ako. Inupahan! Hindi ko nalalaman kung asan si Crisanto. Hindi ko alam kuman. Hindi ko ituturo. Pagal na! Gawin mo lang gusto mo gawin sa akin, Aristeo. Patayin mo na ako. Pero hindi ko may pagkakanulo si Crisanto. Ha? utang na loob, itigil na ninyo ang mga patayan. Matakot kayo sa Diyos. Ha? Hoy pare! Anselmon! Paloob lang din si Baggy na gama! Sige! Nagkausap ba kayong mga algon? Oh. Hindi ba siya nagsuspecha? ito sa... Nangangano bang buhay mo? Nagkausap sila ni Papa. At mahinala silang ikaw si Crisanto Valdemar. Huwag ka na magkaila. Dinig na dinig ko ang kanilang usapan. Hindi lamang buhay mo nanganganig, kundi pati si Padre Simon. Alam na rin nila na may kinalaman ng pare sa pagkakaligtas sa'yo. Kaya utang na loob, makinig ka sa akin. Kailangan iligtas mo yung sarili. Sapagkat alam ko sa mga sandaling ito, hinahanap ka na ng labis sa'yo. Kung ako nga si Crisanto Valdemar, bakit ka nagmamalasakit yan? Ikaw ay isang sigobya. At alam mo hanap ulit tarungan. Crisanto, matagal ang pinagbayaran ng papa. Ang bigat ng kanyang pagkakasala. Ano may siya isa ng lupo. Isang inutil. At konting panahon na lamang nalalambing sa kanyang buhay. Kayo kung ano man ang binabalak mo, kiwas po sa'yo. Patawarin mo na siya. Pinagugunita ba siya yung lubid na yan? Yan din ang lubid ng bumitay sa aking ina. Sa aking ama at sa aking kapatid. Kung natatandaan niyo pa, na isang batang lumapit sa inyo upang humingi ng tulong na taglay din ang lubid niyan sa kanyang leeg. Tinapitan kayo sa paniniwalang kayo sagisag ng kabutihan. Nahawak niyo ang kapangyarihan upang usigin ang mga tulisan na bumitay sa kanyang pamilya. Ngunit lingit sa kanyang kaalaman na inaasahan niyang tagapagligtas ay siya palang lubid na sumakal at pumatay sa kanyang pamilya. Ngayon alam mo ng lahat. Ano pang kayo mo? Bakit di pa ako patay? Patayin mo ako! nagpapaalam na ako si Armida. Padre Simon, maraming salamat sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Pagpalain ka ng Diyos, Crisanto.